Você shalom libroma, uia se shalom aleinu, ve'al kol Israel, ve'imru, imru, imru Ase shalom aleinu ve'al kol Israel ve'imru imru amen Yase shalom Yase shalom Shalom aleinu ve'al kol Israel Yase shalom Yase shalom Shalom Aleinu ve'al Israel. Yase Shalom, Yase Shalom, Shalom Aleinu ve'al Israel. Yase Shalom, Yase Shalom, Shalom Aleinu ve'al Israel. Lembro. Amém. Amém. Amém.